Ikeak komuneko lanpara inteligenteak saltzen ditu. Lanpara hauek etxeko edozein tokitatik intentsiatez eta kolore saldatu behitezkeelako. Badaude Turbo Wash TM irureundirurogei gradu labadora inteligenteak ere. Entzuten? Horain bukatu du labadora karropa garbitzen. Zenbait labe adimentzuk, zientoka errezeta dituzte programatuta. Zenbait aspiradorak etxea garbitu ez ezik, fregatu ere egin dezakete inteligenteki. Badakite robotek noiz non zer egin. Pentsa, entxufeak ere inteligenteak izan daitezke edo afeitatzeko aparrak, bankuko kontuak eta hipotekak, bozgorailuak ere bai. Enaiz begiratzen hasi baina egongo dira baloi, hautsontzi eta sugus inteligenteak ere. Hemen denak baitira inteligente denak Smart, smart time, smart life, smart love, smart watch, smart phone. Zalantza bakarra. Ez garen ari gure bizkar inteligentetzen ingurua. Hemen denak izan behar baitu erraz, eroso, kalitatezko, merke eta inteligente. Denak izan behar du smart. Guk izan ezik. Bla!